Alright, mbala um, msiza nyo banyaba neva sebo Abalangina na bambeja basaba ne panava na bulimu jawa sinzido kutiza Mijiba na kweja mtu isake engalo Engaba neva subiza nti urari kusabili za njine zaka ungezi ya kubana tuumbude E tuumbude Kansubiza nti ulemuwa lepule unji Urari na kuzomwezi ziri asatu murumu Omwezo kwe kuminevili Omwaka bili avili mugumu onaku ddonno lwakumeka onaku ndooza lwakuna bwemba seerabidde mala okwetegereza obulungi no munansonyiwa <laughs> munansonyiwa mwakatono onaku enaku z'omwezi ziri asatu mulumu omwezi ogwekumi n'ebiri omwaka bbiri abiri mugumu onaku lwakutaano nga tulekera onaku lwenkyo lwomukaago lwa wiikendi so mulamusizaako banyama ne basebo abalangira nabambejja basaava ne bannaava bwepona buli muntu yena gyasinzira okulabira n'okulaba evidiyo eno kansubire muli bulungi nange ekindi ndi bulungi nga bwe nabasuubiza nti njakulabikako ku saa bbiri zenyini ezakawungeezi nsobodde okujja newankubadde lero nsuddemu eddakika nga bbiri olw'ebizibu bitebereka ah, mu sisitimu yebi mebadde bagezaako kugikwatamu nga tebagala nzije nemba nga nsobodde okuba nga mpaguza manye okuwaguza kyetagisa ebintu bingi nyo bakola okukola ki okuba nti bagezaako obutanemesa okujja olwaliro naye ngambya a ah. kampisite zempita nsobola okutuuka nga mbatuusaako amawuli gaaliro njoke neeyongero so nnaba katukambulamusizza nnyo nga bujjo sigenda bamalira buddula ensonga nti mayi mwine ebyokukola bingi ate ne airtime mutono ate mwine ebyokuwuliza bingi nange njagadde ensoka empisa kugana amawulire olwaliro mbabuuzeeko mbawulire biki ebibadde mu mwaka guno then ngende mu maaso olright nga bulijjo njagala kusooka kutumira ku bannayuganda mwenna abawangana mu ggwanga eri amerika mu buli kitundu kyonna gyosinzira okulabira n'okuwuliriza nkulamusizza njera otumira ku bannayuganda mwenna abawangalira mu canada mukitundu kimu kibuga kyonna kyolimu ekya canada nkulamusizaako jewala kojja otuusaako engalo nenzija nembuuza kuba nauganda munakuwanga lya mugwanga erya bungereza mulamusizaako mwebale bemutuusaako engalo then nenamusa ku bannauganda mwenna abawangaalira ku ssemazinga wa europe nga saudi mu nsi ki mwebaleko mwebalira ddala gyemutuusaako engalo nenzija mu middle east mbalamusizaako mwenna bannauganda mwenna abakakkala by'emirimu egyo n'ababeerayo nenzija ku ssemazinga wa asia mbalamusizaako mwenna Tumuji asinzira okuliza Mujia wali mtu usake ngaro Nenda musa kwa nayoga na mnaba wangali ya Afrika Mkawla Afrika Mujia wali Tansuili mulibulu unji Ndangi dibulu unji Sono ngawe naba gami tingina kujura lilo Okusoki radara Njara kubagaliza Bana yoga na mwenanga sosodem Njara kubagaliza omuaka Omopia omurunji Omuaka bili Abili Mwebili Mwebili okutandika mu ssaawa ntono nnyo okuva kati nga mmanyi nti bannayuganda bali mu australia ne mu nsi endala maze oguyingira nenze mubatanaguyingira benjogera nabo njala obbagaliza omwaka omupya omulungi 222 gobere gwa mirembe kyotafunye muguno omwaka kyo ojja kuba okifuna mu mwaka ogujja era bwe ntyo nja kusaasira ku bantu abaviiriddwako abantu baabwe mu ngeri yonna nti bana ekitalo nyo kitalo nyo ddala abagenzi mukama bwekimulo ekyemirembe n'ekitangalo kyobula kibaakire batamekere mirembe amiina afuniddemu ebirungi webaze mukama nawe afuniddemu ebizibu olina kumwekwasa kubanga yagaba ate era yajjawo so nno yeyembeera nga bwebadde omwaka guno gubaddemu bintu bingi nnyo n'ogujja tetuma ebigenda kubeeramu just okumwekwasa yeka katonda okuba nti atusobozesa okuba nga atuwadde obulamu n'okuba nti kyogenda guyitamu mpozi olunaku lwaleero lunaku lwanjawulo nnyo nti ngenda kusooka neebaza abantu then ngire ku kigulalogi mbawo kyemusinga okuba nga kyemubadde mulindira era ndoza njala tandikira ddala n'okwebaza alright mu mwaka gwe gumu guno nga tutandika uh, nafuna obuzibu bwonna mwabutegeera mu enaku z'omwezi zaali ssatu omwezi ogw'omunaana uh, we nafuna obuzibu n'enkwatibwa n'entwalibwa n'ensibibwa eyo gye mwasinzira buli omu naakuba enduulu eyeetaagisa okuba nti nfuna okuba nti nfuna nfuna obuddamu bwange oba emirembe gyawe okuba nga neetaaya n'okutuusa olunaku lwaliro so mwebalinyo mubalire eddala buli omu yakola ekisoboka okuba nti wakuba enduulu yakola okisoboka okuba nga wekalakasa yakola okisoboka okuba nga wasonda akasimbi buli omu neyabuuliriza neyakola kimwenambe bazizanyo mubalinyo mubalira ddala sisobola kujja nti nsobola obamenyasa kinomu naye nga mpanyimubalirddala bulimu kyeyakola temujjanga okwo yensonga lwaki nange nafe neamba newankubadde nti nyinza okuba nti ebizibu byali bingi nekiŋŋaana oba nekikendeeza ku njogera neŋamba no kyemwansasula oba kyemwakola nina okukibaddiza mubujju bwakyo era yensobola ki nkikola kino so njalobebaza mwenna mwebalinyo mwebalire eddala abannayuganda mwenna mu nsi yonna eka ebulaaya n'abantu mwenna mwebalinyo mwebalire eddala okuba nti mwakola omulimu ogwo mu ngeri y'emu eyo njala okubaza omukulembeze w'eggwanga omulonde robert kyagulanyi sentamu mukama wange njakukubazamu akensuso nti webale kwagala bannayuganda ate webale kugumira bizibu webale nakubeerawo eri munnayuganda erina abaafunye obuzibu ayagala enkyukakyuka nabo bennyini abatawagira nkyukakyuka nga bafunye obuzibu okuba nti obeera ku saidi yaabwe ngeri omukulembeze tukirabidde mu ngeri nyingi nnyo ngaovaayo nga tosasoddemu nti onawagira nup oba tawagira nup ne kasitaba ngaafunye obuzibu ovaayo noba ngaokola ensonga yemu okuba nti olwanira eddembe ry'abannayuganda bonna so mukama wange robert kyagulanyi ssente omukulembeze w'eggwanga yalondebwa webale nnyo omulimu ogwo ne family yo we mundu lukiko lufuga ekibina kya national platform mundu mala bakolembeze na mwembebaza mubali nyimo balire dala sonno bwenvaawo ngenda kutandika ekigwero gicha lero sagara barisa mu kigwero gicha lero njagala message njagala egende eri baganda baffe abasiraamu ne banna Uganda abalana abakatuliki eno nejja kubekwata ne kumukumbuza fulbar chagula nyisendamu message eriyeja ebigambo bingi ebitambula era ebikolwa bikolebwa okukyusa abantu obwongo kususse nga bwenziza mbagamba nti radio ne tv mu uganda ezisinga obungi zasasula okuba nti zidivertinga obwongo bw'abantu okubajja ku information entuufu babawa information enkya ebigenda mu maaso mbiraba byonna babitambuza naye ekisinga okunuma ye musajja omukulu yoseriti bahabula obutabaisirwa mutabani wakalekezi nsi yaleeta nsanga bisibu muzeyizedde okuba nti akola obukodyo obw'emyaka emikadde ennyo okubuzaabuza bannansi ng'asasulira ssente empya n'enkadde ku media station okuba nga zobatu information enfu ebintu ebiruma abantu babyogerako okujja okuleeta ebintu ebyekisiru n'okusirwaza abantu nzize mbagamba lunye nti tivi za uganda ebikolwa ebikolebwako namaolyo agaweebwako mafu tekikkirizwa mu mateeka obantu okujja nga bambadde nga bebaagala okwogera ebigambo ebisiwuuka empisa n'okutyoboola eddembe ly'abantu n'eddiini y'abantu kimenya mateeka nabagamba nti Museveni bwaba agenda kutta asooka kunola famire yo gwe kennyini n'akuswaza omugenzi n'aswaza n'eddiini n'ekika kyo ky'avuddemu n'aba ng'akumazeemu ekitiibwa mbagambye gye buvuddeko nti divergen zesusa obungi ate nnyingi nabawonize ku kintu kya kyona yeeyita pasta bujinko ne mbagambye yo divergen n'abakirimu kyonna kasi tolaba ng'omusango gugenzeemu mabirizi male n'olanga omusango oli nnyo ku midiya oba ekintu kyona kinnyo ku midiya eyo manya divergen kubanga ono Ah, bugingo mukozi wa Museveni mukozi wa Muhoozi nga ne radio yeeyinulako gyagamba nti ye radio ya Muhoozi nababuulira dda baani ba directors ne bagamba ettaka watudde church lya Muhoozi Kanyirugaba buli kimu ne nkibagamba ensimbi z'asolooza bazigabana mu percentage ekyo ne nkibagamba ebbanga lyamaze ng'asolooza ensimbi ne bagamba tezisobola kuzimba church ne mbabuulira buli kimu kyonna n'omukazi gwe yeewa ne bagamba naye omukozi wa state niye mbega ne bagamba lyali ajja omusula ne nkibagamba ne bakitegeera tugenze ku mukyala ku lutomo z'ata mukyala kulusumu zaata bwobanga oli kulusumu erinnya ery'ekisiraamu lyempulya lyempe ekitiibwa mubasiraamu maama ngenda kusaba n'obuwombefu genda kwawukana ku bantu bona badde bajja bakuvuma sigenda kuvuma olw'ekitiibwa kya kitaffe muzaata batte gwe batta nkimanyi muzaata yakujja wala okutuusa wooli naye ate otyobodde ekitiibwa ky'omugenzi n'otyobola eddiini y'obusiraamu obuyisiraamu obukuuma nnyo ebintu by'obufumbo naddala mu ddiini y'obuyisiraamu nga byankizo nnyo nga si bya midiya munnange olw'okuba nti okolera state ebigambo byoyogera tebisaana muntu alina phd oba masters oba diguri kwegamba otulaze nti tojja mu kasengejjako abantu be tumanyi nti abaakula empisa balina empisa nti oli mukyala muganda infact bwe nakoze okunoonyereza kwange nakizudde mukazi gwe oli nsowole teri mukazi muganda asobola kwasamirira nga akagege akakalu akali ku mudaala nodda ku kitiibwa ky'omusajja n'otandika okukivvo okivvoola ate singa wejjako erinnya lya muzaata piriyod naye otandise okufuuka ekyo kyennyanyalwa mu ggwanga state okukozesa okukola ebintu byekisiru okwonda erinnya y'omugenzi nze okwagala kwo oliwaddembe okukozesa ebitundu byo byekyamangabo byagala oba oliwaddembe okweyisa nga bwoyagala naye okwonona eddinnya ly'obusiraamu okusuula ekitiibwa ky'omusajja kyeyakolera ebbanga ddene gwenojja n'okinaaza olwokuba nti siteeki okusasula okikole buli muntu bw'akulaba takulabira mu kifaananyi kya kurusuumu n'oyo omwami gwe wafunye akulabira mu kifaananyi kya sheeku n'ogumuzaata kubanga ye yakujja n'akuleeta okufunira omulimu state council n'akusomesa n'akutuusa wooli fene bwe tuba tulaba essaawa zino nze ndaba muzaata siraba ggwe siraba oyo boyfriend w'omupya olw'okuba nti siteeti ekukozesa okwonoona n'omugenzi erinnya lye ligase yeeveewo oganye okitegera kubanga oli musasule odira otya erinnya ly'omusajja n'otandika oditeeka mu public n'olyonoona nga mukola ebikola ebintu ekisibu wenna weesesa olinga omutaama zeewo oli ku ddini y'obuisiramu yonna ogijolonze okola ebintu famire yonna ogikyamizza gwe lunaku kinga omukazi gwoteekako omusika w'omusajja gwabagambi gwabatayalondedde ekika omugenzi oba taleese ekiraamo ekika kironda nekitula abaana bawala ne balonda omusika waabwe omwana obuwala batalonzebaana bawala batabalonze musika then abooluganda b'omugenzi batula ne balonda omusika okusinzira ku bo kyebamanyi so siggwe kubanga tukimanyi museveni eyagala aswaze muzaata n'ebibugagayawesanyawo nebigase era kyoli mu kukola mama ngenda kukusaba n'obuwombeefu bwobanga asoma olina phd oba masters nga kuliko sente za muzaata gye yakujja lekeraawo okuwona erinnya lya muzaata ne bwonoyibwakako abasajja lusanvu mu ataano ekifaananyi an image etugira oba ekifaananyi kyetugira kya sheeki n'okomuzaata babbe si bano bansanga bisibe booli nabo bogenda otadde ku midiya bakutadde ne bakutadde ne bakutadde ekyo kikyamu baba weefuge tulekere omugenzi waffe tulekere omusajja waffe muleme kujjawo ligasiye ekyo museveni kyasinga okukola kyetuyita tanisha ne blackmail okonda image y'omuntu kubanga ye kiyasoma kyamanyi amala okukutta famire n'agikyankalanya erinyalo n'alikyankala n'aliddugaza nga bwe yakola omugenzi idi amin dada kyakola sheke n'omuza tabatte n'abala so nno olwaleero bwe ŋŋenda okugamba weyo nti mba nkutegeeza nti mukulu mukyala gwe gezaako okuba nti weetwala ng'omuntu omukulu era ŋŋenda kusaba obuyisiraamu bwe kiba kisoboka omukyala ono mufune engeri gye mumuyita mumukakkanye mumubulyewo waalina okukoma n'okwogera ebigo byalina okukoma eddiini y'obuyisiraamu siba tebagibeeramu n'okwogera ebigambo ebitakwatagana ng'empale za yosefu tabasiramutano wakalekezi kubanga allah si bwati waalagira omukazi omuyisiraamu abali bigao byayogera era nembeera z'obufumbo n'ebikolwa by'obufumbo tabiteeka mu public nga ggwe ebintu byokola ogenda bisasulira mujja nakyonkubuulira nayerekerawo okubuzaabuza abantu mwegendereze abantu abatandisa okufuna feemu abakola ku sayidi ya gavumenti okubuzaabuza bannayuganda ekyo mukyegendereze nnyo waliwo nekakapo kengenda okugamba era kankalabule waliwo kakapo akava e dubai abaana bali ku tiktok okuli o boyfriend ne girlfriend amanya ngaerabidde bambi nakozesa ve yange nkyaginoonyerezaako ne baana mmwe mwegendereze nnyo ebikola bimukola siteedi etandisa obbakozesa naye mwegendereze emyaka mulina mito femu yamwe temwagikola ku lwa gavumenti batandisa obbakozesa mujja kufuna obuzibu mujja kweka nga gye mugenze teriiyo teriiyo omuntu agenda bayamba mwegendereze saa zino muli bungereza mugira tambula Europe yonna naye mwegendereza nafunye information state yebataddemu sente naye mwegendereza kyemukola temukimanyi mufuuse part of the invasion n'ebintu ebirala awo nno kyekigula rugi kyaleo saagadde balambula nnyo genda wala njagala kusooka mpumuzemu awo kigula rugi then ngende ku nsonga enkulu ensonga enkulu eriwet njagala bazzawo katono nnyo nti bwe navaayo nga nakavaayo ne mmala omwezi mulaba nga mpumuzamu engalabi yange okusettinga obuwongo nenzija nempuliriza ebigambo byali bingi nnyo ebyaliwo mukukwatibwa kwange ebiki ebyaliwo niyayogera kino ebimanya era nenvayo negamba bannaye ku kintu kyonna ekyaliwo n'abaakola ensobi n'abaakola buli kimu enamba sonyi sigenda kuva omuntu kabere munnamawulire kaberaani namanya ebintu bingi nnyo era mmanyi wenkoma ne gwenjogera naye ekyo nkimanyi bulungi nnyo naye mu nsonga eyo ebigambo bingi byayogerwa nnyo naye njagala kubalaga ekintu kimu nti buli kimu ekyaliwo mu kiseera ekyo kyali kitasanze oba okunyikanze nkiddamu buli kintu ekyakolebwa oba ekyayogerwa kyali kitasanze oba okunyika nze nze amazima gampitirira era enjiyita e. naye olwokuba njagala nyo ekibiina kya national unity platform n'omukulembeza bado kyagulanyi senta muyensonga laki napaga nti buli omu mukoze eki musonyiye mu nopu nkimanyi mulimu abakulembeze abayogera ebigambo ebitakwatagana ku nze n'enkiggala n'enkiggalawo bayogera bigambo bingi ku bantu bange nze ndiwa mu social media mundaba nenina abantu bangi nnyo benkulagala benjogera nabo mu ngeri ez'enjawulo naye waliwo bigambo ebyayogerwa bingi nnyo naye mu bintu ebyo njalasooka kunokolayo ekintu kimu kiri bwe kiti nti bw'obanga owulidde ekigambo kyonna sooka okinoonyerezeeko nga tonakiwanvu yakiwa amagulu kibi nnyo okwogera ekigambo ekikyamu ku muntu yenna nze bwe mmala okukwatibwa n'entwalibwa mu mbuzi ekogga nawulira ebigambo bingi naye kumwe mwena tekuli yamanya lwaki saatiikibwa ku lunaku lwe nakwatibwa oba enkeera tewali yamanya tewali yamanya omusajja gwe baavuma looya nti simayi mufere looya infact lawyer yasopinga ya ya ya deportation yange at the first time yagiyimiriza ya ya nga nensimbi ezayimiriza deportation ye yali booking sente zava mu america era abaziwayo muzimanyi zali dola 155 ezawaloyo okubookinga baleme kundipootinga so tewali amanyi lwaki tebandipootinga kubanga kyali kikolwa nga kiyise munda waliwo ebintu bitakolebwa mu public nga bikolebwa underground so njala tegeeza public nti bwe bankwata nentwalibwa temumanyi ani ya blocking deportation yange kubanga mission yabana yali yakunkwata kunziza kampala naye deportation yayimirizibwa era omwami yayimiriza deportation eyo yali looya gwemwavuma nti mufere which wasn't good kubanga information mwafunanga nyingi yali looya yakikola n'abantu bwemwavuma ne mulima empindi ku mabega be baali mabegawo ekintu ekyo era njagala kibagamba officially mukitegeere nti nga tonnatambuza kintu kyogera sooka obuuza ono akola ekintu kino lwaki akikola bwakiti mu mbeera gye twali mu kaseera ako buli muntu yali yeekengera munne era ng'embeera eriwo essaawa zino si buli muntu nti akkiriza munne mukyayogera si buli muntu nti ategera munne kyayogera waliwo ebigambo bingi gye biba bitambula so mu ngeri eyo eri abantu abakolera underground nga tebaagala kweraga kuba balina abantu bamanyi nti ono bwafuna ekintu kino ajja kitwala bwati ono bwakola kio kino ajja kitwala bwati so mu ngeri eyo waabeerawo okwekengera kungi nnyo era ebigambo ne byogerwa bingi kati ngenda bagabwe bati buli muntu asobya ate buli muntu alina wutinensi ye naye abantu bwe mwavuma ne mbaliisa bino ne mbaga bambi mwavuma babwerere kubanga be bantu abayimiriza okulipootingibwa kwange mu nnaku ezasookebwa ezasooka era ssente zemwawaayo dola esente zava mu nsawo z'abantu abasekindomu olukumu bitano lwawera booking lwakola omulimu ogwo ebirala ne bijja thereafter ekirala njala bategeeza official nti abantu bemwalimu empiri ku mabega abamu bambi bantu bange sibalabye leero sibalabye mu struggle omukulu asookera ddala bamuyita gumuyita alex kasujja omwami abeere bungereza oyo omwami omulabidde emyaka egisukka makumi abiri simulabidde mu strugge oba simulabidde wa kubanga nyo kuba broadcasters betwasinganga okuwulira ku radio uganda ne ku ubc simulabye leero mwamwogera ebigambo bingi bwali mufere omwami oyo si mufere ye musajja asinga okwagala strugge na buli kimu n'okwagala ensi ye so amwogera ebigambo bambi nsaba muli vansinga ebigambo ebyo mutegere nti abantu abali mu kiswago bonna baagala change oyo mumaze tugenze ku dr agnes kaziba mwavuma omukyala gwe bayita dr agnes kaziba ebigambo bingi nnyo temufere muyaye njala bagamba officially omukyala we agnes kaziba ye personal ye international personal lawyer wange ekyo temukimanyi era kyenvudde mbaga nti a group ya imiriza deportation ya temojimanyi oyo mchara ye personal lawyer wange aliku international level mchara Agnes Kaziba alimu America mwami we muto wange omwami Kaziba oyo brad brother wange chitegezo lyo mchara sister in law oba mchara wange kuba Kaziba brother wange ndo namba tagende bulungi bonna movement bafere okitegedde so abantu abo mwavumira bwerere mwabatuma kingi nnyo waliwo n'omwami omu gwemwayogerako ebigambo bingi nti mukiki bambi njagala baga ekigambo kimu ku bantu abo tekuli wadde mufere n'omu ne munaddiini gwe mwavuma ne mujolonga tabangako mufere kubanga buli kimu kyeyali akola nga munaddiini yali akimanyi olw'ensonga nti ye ngaomuntu yali amanyi baali badiringa nabo nabagamba nti fenna tuli mu struggle naye eri abantu abalina enkizo ku bannaabwe nga bafuna information n'okusinga nze bana okufunga abala omuntu waba alina information okusinga gwe mu respect nge wabagga nti kino nkiralikira kirimu abcd muwe chance owulize kyakugamba naye munnaddiini gwe mwavuma oyo ne mumwogerako ebijiini kesi maye mufere no is a man of god asavinze ekkanisa okumala emyaka gy'amaze mu nsi nga talina bbana n'erimu olwokuba nti abantu tebaagala mazima yensonga lwaki bayogera ebigambo bingi nnyo so njagala bagamba nti abantu abo bonna bona bemwavuma oba bemwayogerako ebikikinike waaliwo obutakwatagana mu information waaliwo obutakwatagana nga buli muntu yekengera munne ono ali mukina zaatya ono ali mukina zaatya naye nga njagala bagamba nti gurupu eyo gye mwavuma ne mujogoloza ye yali emabega w'omulimu ogwalemesa okuntikka ku nnaku ennaku bbiri essatu ezaasooka obutantikka oba ennya kumwe tewali akimanyi so nno njala bagamba ekintu bwekityo bwe kiri era buli yabogerako ekikyamu please nabagamba ngenda sooka nsirika ennonyereza ebintu bino bitegedde bulungi nnyo era abantu abo bambi tebalina buzibu ne bannayuganda abalala balugwamu ne mubavuma nti bano babbi bano bambi buli muntu yakola omulimu gwe nejjukira twali mu mbeera buli munnayuganda nga ayagala okumanya lumbu yali luddawa sikyalidde ani yamututte yakoze atya ebigambo bingi ne byogerwa so abantu abo njagadde mboogereko mbwategere bulungi nnyo era n'ensimbi zemwasooka okusonda oba ensimbi zasondebwa dola 155 zatuuka bulungi nnyo ewaloya n'ateekayo block ya blocking deportation yang within those four three days ezasooka nga maze okukwatibwa nga bwe nabagambye nti sigenda kuyomba nako nabagamba nti buli muntu nabusonyiwe yayogera buli kimu naye mukimanye nti buli muntu eyayogera ekigambo eyayogera ekigambo ku nze ekikyamu ng'oli mukulembeze wa nuupu oba ng'oli muntu sekinnoomu ekigambo nakifuna bulungi nnyo nini mbagamba kulwa katunda nensi yange nokwagala ekibiina kyange ekyanumpu sigenda kulumba muntu okujjako bagamba nti nabasonyiwa ekyo kyonki maze sigenda kiddamu abantu bemwavuma mwavuma bantu bakyamu nnyo tebalina buzibu kubanga bakola okusinzira ku bo kye baali balina ensonga endala yiino Era nga bwe nabagamba nti ngenda kusooka okwetegereza ku nsonga z'ensimbi njagala bayitira mu mpola mpola wa njagala bayitira mangu nnyo ndyoke ngende mbawa amawulire nfundikire vidiyo eno mangu ng'obudde bukyali kuba saagala baluyisa ekisookera ddala bannayuganda mwenna abaasonda obuuma obw'enjawulo kuba nti mubuteeka mu ndyanga nsobole okuba nti nva emikolo egigitawera muwemba bambi obuuma obusinga obungi ngenda bubasomera nga bwe bwajja era mbabuulire then ekisigale kijja kubeera eri bakulembeze obba buli obuuma buno bwatambula butya era ntandise bwe nti bannayuganda mwenna abawanga lya mu ggwanga eryabongereza mbalamusizza nnyo mwasonda ensimbi era ensimbi zantuukako ensimbi ezo zantuukako zaali pawundi 125 nazifuna lwakuba nti sente zino bwozikwata tolina okumala ozikyusa oziza mu ddoola ate nokukozesako sente zizisindika bannayuganda bawangaalira mu chicago eya amerika washington dc california seattle texas minnesota sente zatuuka bulungi nnyo dola kakaaga lwenda 15 zatuuka bulungi nnyo abantu abawangalya mu ggwanga erya japan australia kata canada south africa kenya sente zammwe zatuuka zonna omuwendo zali 1386 ne tugenda bahrain sente zammwe zatuuka dola 132 ne tugenda e bugirimaani sente zammwe zatuuka 2571 figa zino bwenzisoma jukira ezimu zizali mu euro nga zino kuziba mu dollar ziba zesala sending fee zibako ne charges zachi endale ziba zokalinga abantu ba Abu Dhabi sede za mwenda zifuna okuva mu kachiko kamwe zali dollar 578 abantu ba Turkey sede za mwenda zifuna abantu be Boston nazifuna dollar kenda nazifuna bulungi nyo okuva mu kachika akakatwala Boston abantu be Sweden Norway Finland sede za mwenda zifuna gali mwazi sonda kuba wanayogira figures zijja kumalira obudde New York ensimbi zamwe nazifuna Colorado ensimbi zamwe nazifuna Florida ensimbi zamwe nazifuna UAE ensimbi zamwe nazifuna Denmark ensimbi nazifuna uh, ah, South Carolina uh, South Korea ensimbi nazifuna mu bufunze ensimbi ze mutawulidde nga nsomye ezimu ndowooza baazigattagatta mu bintu ebyenjawulo kubanga zikola ki nga zitambula okujja we ziri we twayogerera oba wenjogera bino ensimbi ezaali officially zaategezebwa zemwasonda mwasonda emitwalo musanvu mu lukumi emitwalo musanvu mu lukumi uh, abakulembeze nga webali bo ensasanya yaabwe bajja gibabuulira nze nali ment okufuna emitwalo etaano mwekumi bbiri mbina mukyenda munaana enalina okufuna naye olwokuba nti ensindika ya sente zino ezimu zaali mu euro ezimu zaali mu paundi ezimu bwe baazisindikanga zatuuka mu simbi eza wano kiba kitegeeza eri bwa baazisindise ne zituuka wano zeesala mu exchange rate ekyo kyekimu ekyokubiri kubeerako sending fee ekyo nayo kyakubiri kati sente zonna zenalisi zenalina okusivinga zalina emitwalo zona sente zemwasa zaali emitwalo musanvu mu lukumi bo nga abakulembeze sente zebasasanya bajja zibanyonyola nze nali meti okulisivinga emitwalo etaano mu enkumi bbiri mu biina mu kyenda munaana fainale nalisivinga emitwalo ena mu kasanvu mu lusanvu e, ku sente zonna zemwakuŋŋaanya olw'ensonga nti waaliwo esente zokukyuka mu exchange rate okudda mu dollar sending fee mu currency nezimu ezatuka mu tele jukiro lole bamazi zikola exchange nchitegeze bobo singise dola nga mukimanyi nezija mu currency yensezo zichuukamu nezibanga sente tezukuta miwendo emitufu so mubufunze na receiving emitwali na mukasanvu mu rusanvu zina receiving chitegeza wali wenja ya dola nga enkumi nyamuzizo awo njobaganya zimu zizo kuba za za, za mu exchange ne mu sending fee mu exchange between dollar euro to dollar o euro to touch leader era sente ezo nazifuna bulungi nnyo mubali nnyo mubalire ddala okuba nti buli omu yasonda akasente ke naye ekyenjawulo ekiriwo nti ensimbi nga muzi nti jali ensimbi nga bwe zasaasaanyizibwa akakiiko akakuŋŋaanya ensimbi ezo kalina obubannyonnyola ensimbi ezaakola mulimu ki okutuuka nga zituuse ku muwendo guno okuba nti zenarisiivinga naye nga mbabulidde esente zenalina okurisiivinga nezenarisiivinga mu bujjuvu bwazo nga bwe zaali n'olwensonga eyo njala kwebaza mwenna bachapta leaders n'abakulembeze wepone bannayuganda mwenna buli muja asinzire okuba nti mwasonda obuuma buno era mukimanyi bulungi nnyo nti obuuma buno bulina omulimu gwe bugenda okukola era ngaomulimu guno guli mukukolebwa sijja kugwogera ku mpewano kubanga bagumanyi mugumanyi bulungi nnyo njala okubebaza okuba nti mwafaayo ate omulimu no gugenda tambula bulungi gabo mwakolaki bwemwali mugusondera ensimbi zino so njagala kubebazamu abalenyi babaliri ddala kubanga singa simwe singa siriiwo singa si nu singa siriwo singa si bannayuganda singa sikola ki siriwo njala okubaza abantu ab'enjawulo betuyita ba anomias eriyo bannayuganda abagala enkyukakyuka nga tasobola mulaamu kintu kyonna taposti nga takomenti nga takola ki nga nammwe gye muli abasonda ensimbi nammwe mbibaza nnyo mubalire ddala okuba nti mwasonda obuuma buno wonayo mwajja mukama abaddizeewo nti singa simmwe era nange singa sikola ki singa siriwo nolwensonga eyo uh, mbawulidde bulungi nnyo ebintu bina nga byali nga byatambula era ne mbabuulira abantu abo ebigambo ebyabogerwako n'abantu abalala abakola omulimu ogw'enjawulo mu bufunze yeeyo accountability oba ensimbi ze mwasonda akati kiri bakulembeze okuvaayo okubagamba nti mwasonda emitwalo musanvu mu lukumi naye omwami mwatwagala mutubuulira ensimbi zino mwazispeninga zitya okutuuka ku muwendo guno omukulu gwayogedde kubanze gwegenda kola ki we nayo kuno okuresivinga nene zesala olwenchuka chuka yemiwendo nensasanya so banange omufunze zezo ensimbi ngabwe zali zitambudde olwensonga mbadde nobawa ensasanya yensimbi ezo okubantulaga obwerufu buli kimu nga bwe kitambula mu maaso kati ngenze kubawulire agaleero ngenze kumawulire agaalero olwayo zira ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi ogwe kumi n'ebiri omwaka abiri omwaka bbiri abiri mu gumu okusookera ddajjala bannayuganda mwenna bampuliriza nga muli mu ggwanga erya uganda olwaliro ekiro kyaliro mubeere begendereza nnyo abali mu masinzizo mu bifo ebikyakaliwaamu mwegendereze nnyo kukiyinza okuddako nzize mbagamba nga bawasekyulitaalati mu nsonga zino basobola okukozesa ekyosi kino nga buli muntu ali mu kunywa kabbiya ke nabatuusako obulabu obw'amaanyi so mwewale nnyo naadyagadde bannayuganda mwenna abali mu uganda ndowooza mwandibadde mwenyigira okuba nti musigale waka mayumba gammwe mufune essaala zammwe mutendereze omutonzi nga muli waka kubanga waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso mu uganda kansooke kibagambe era kitwale nga securitalati gye buvuddeko katono ndabagambanga nti waliwo obunyonyi obutambula bufuuwa ebintu ebitategereka mu bbanga lya uganda okusinziira ddala mu buganda ebintu ne bibaleetera ebirwadde eby'enjawulo omuli ekifuba ekitakutuka omuli senyiga aleeta n'omusujja ogw'amaanyi ekibatusogge namalwaliro ekintu kyekimu wiiki enamba gyetukumye mabega kyazzemu okuba nti obunyonyi buno butambula matumbi budde ekiro ne bufuira ebintu bino njagala okubuuza omuntu awakana essaawa zino enamba esinga obungi mu buganda bonna abantu balina senyiga ekifuba ate senyiga muzibu nnyo siwe senyiga wa bulijjo kyetutwalawa enkola gye baali bakoze luli bagiddamu jjukira ne bagamba waliwo n'enteekateeka y'abasirikale abatambula nga basiiga ebintu ebyefaananyiriza ekirwadde ekyo ku nzigi ku woofiisi z'abantu wepo ne ku maka kino bakikola okuba nti balinyisa omuwendo gw'abantu okufuna essente zebafuna mu bitongole ebyenjawulo kikyagenda mu maaso obunyonyi buno obutambula ne bufuuwa abantu abasinga obungi mulina ssenyiga ekifuba n'omusujja era abasinga obungi muli ku ndira okuba temwagala kwogera nonno nga nfunde kasecurity alan jabagamba mugenderere nnyo gye mugenda okufuna obujjanjabi mudde ku nkola gye nabagamba mu kusookera ddala nti mwejjanjabise ebujjanjaba eyabutonde gye nabasomesaako mu ntandikwa ejja bayamba okusinga okgenda okubateeka mu malwaliro webateekereko eyo mutajja kusobola babatte kubanga bana basajja baagala nsimbi nga bwe bakyagala bulijjo ngenze ku kirala nsuubira nti kuno yoseti bahabulotabaisiwa mutano wa karekezi kwoli nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde kwoli bulungi nnyo ne mukyala wo eyita genet genet museveni ngaate nze mumanyi nga mama sasini kwoli muhozi kanyiropama kwoli bwepo n'abantu abala mwenna abasikiut ebyokwenda kwe muli kuno ekisookera ddala mukulu yoseti bahabula otabaisa mutani wa kalekyezi ne mutabani wo muhozi kanyiropama mukulu ekintu kye bayita freedom of speech and freedom of expression is mandatory to any human being mostly the ugandans they are supposed to speak whatever they feel they like because it's their constitutional right. So if you get out of your mind or from where you, from the sleep and you start imprisoning people who get out to speak on behalf of those who can speak, it won't spare you. People are free to talk. era tubasaba mute omwami gwe mwasibye mutaka bamweta ka kwenz omwami omuwandiisi w'obutabo ate nga mulwanyizi wa chuka chuka ekigambo oba ebigo byawandiise bya bulijjo tebira bya njawulo olwokuba nti mwemwamanyira okuba nti mwagala kutta bwe yayogera mumusirise omwami omutenga obudde bukyali kubanga mujja kuleeta ebizibu bingi nnyo mwe mwali mugamba nti obota yali musajja mubi naye twalabye omuntu asinga okubeera omuntu mubi ku nsi kuno ye museveni n'abantu be era mu kino ntegeeza kino muwulize bulungi nnyo olwokuba nti omwami ono mulungi nnyo mu kukola ekintu kyekiyita black mail divide and rule nokukola kye tuyita tribal, tribal uh, corrusion kyakola okuteekawo okukonagana wakati mawanga alina ekintu kyatandika okuvuga olwaliro ngera kibawulingira ngaobudde bukyali nakyo kyasokitutalaatekisokera ddala olwokuba nti bano abantu badrivinga ekintu kyokuba nti baga tubasosola naye njagala kubuuza waliwo omuntu gwe bayinza okusosola nga yali mbuyinza ekyo kibuuza ekisooka tiwali gwe basosola nga yali mbuyinza ekigenda mu maaso mu ggwanga be bantu abajja mu uganda ne batufutubbalako essaawa zina bali mu kutta bannauganda nga bakozesa emmundu obutwa n'okubateeka mu makomera bannayuganda bangi bavundira mu makomera olw'ebyobufuzi ebyandibadde nti essaawa zino byakolaki ebyobufuzi ebyandibadde essaawa zino nti kati byakintu kikulu emyaka gye tulimu naye museveni abifudde bizibu nnyo okuba nti ayagala muntu amuwogerako abantu bano famire ya museveni abagwira mu uganda balina enteekateeka erwanyisa abaganda n'okutuuka okwagala okubalwanyisa n'amawanga amalala nkiddamu museveni olina enteekateeka etandika okutta abantu betwandiise abanyalwanda abakukunavu mu uganda kino okisibe ku baganda nti batandise okutta abanyalwanda abo era oleetewo akacyankalano era n'okulwana mawanga mu uganda jjukira omwami ono ebintu bino azze abikola nga mbiyita mu bitunuzako kyamuli ng'essalambu eryensenke nekigenda mu maaso era okuva olwaliro nno nesawa zino wenjogera singa onoowulira omuntu yenna ng'abadde wankizo oba ng'amanyikiddwa mu uganda nga ne obuvo bwo n'obuddo alimu omusayi gwe rwanda ngattiddwa tobuuza ani yamusse nakigendera ki kyebamuttidde bajja kugamba nti ababadde mu lukola okutta omuntu ono babadde baganda so nno mwenna abantu bannayuganda abava abalina obuvo obwe rwanda mwegendereze nnyo entambula yammwe endya yammwe nebyomukola nemaka gammwe kubanga waliko olukweke oru, oru, oru, oru, oru, oru, oru, oru, oru, olwo kwagala obbamiza omusu ekintu kiba kiteke ku baganda nti batandise okutta abanyarwanda nze byange mbyogera kate ngaomusezi agula esiyaani nti kino kigenda kubeerawo nekituukawo ate temwena kimugenda kikolera kubanga mba nkyogedde ngenze mumaaso gibuvuddeko katono era eyeyita nti yemuvubuka asooka mu nyumba eyo gye batuddemu nga bakajjaddemu eyeyita muhoozi kanyerugaba nze gwemita muhoozi kanyerupama olina enteekateeka ne kitaawo ey'okuba nti mwagala kuleeta kanywa musaayi eyaliko omukulembeze wa poliisi ayitibwa geno edward kayihura kale kalekezi kayihura okukomawo abakolere ebikwekweto byammwe ebyobute mu uganda ekisookera ddala mukira byonna ku mitimbagano egy'amawulire ng'omuvubuka ono omutamiivu atanywa guteeka bwamala ogunywa nago ne gumbuuza nti weya ayu n'aguddamu nti amoredehiya but I'm not, I don't understand what is taking place on planet Earth. Nguradda mochupa janyo ede. Omuami ono, ayogera nyo, nuko sabachitawe, ntiba kumbia omuami ono asoro mkulele mirimu jino. Tuchimanyiru nye, ntikale karechezi kaihura, buyaringa achari, omukule mbeze wa, wa, wa police. Yakoze sanga nyo, abasirikale, abasirikale, abava mguanga, erialu, andabali mchiminja cha M23. Kuno kukwari na kabinja, akaboda boda, akakulida, omukulu chitata. Kwekuli wakanyama, abas, wakanyama, nabasale nsawo, mkampara. okuba nti batulugunya n'okutta abantu mu Kampala n'okubabuzaawo mu ngeri y'emu era balina enteekateeka y'emu okukomyawo kayihura atandika okukola omulimu gwe yali akola emabegako ogw'okuggyawo abagagga abaganda n'abasoga abalina ensimbi mu Kampala ekyo mukimanyi bulungi nnyo nerikodi weeziri nti abagagga kayihura ng'akyali muddumizi wa poliisi abagagga bangi abaalinangamu obuuma obuwerako bangi battibwa mu biseera ebyo era nefa yaabwe nebuzibwawo muno mwali n'omugenzi mwali n'omugenzi kasiwuukira mwali n'abagenzi abalala bangi nnyo abasobola okuba nga battibwa naye ngaakikola ekale kale ekyezikayikula ku lw'ebigendera byabwe byokumalawo abaganda n'abasoga oba n'abannansi abala balina ensimbi mu bizinesi babajjewo muno mwali n'okutta omukulu charles muhangi eyali nanyini baasi awo eza yali nanyi bus au mu kibuga Kampala era ne natibwa ne takali ne bizimbyo ne bitwalibwa so no bagala kuza kale kale kyezo kayihura abenga akola muno gwe gumu mu banga lino libatandika okudda mokola okuba nti bagenda kola ebikwe kwete ebine kijja kuba kya nsonyi nnyo okuddira omuntu gwe mwavunaana ate nga neriko lizo ziraga nti musajja mutemu nnyo mumuzze okuba nti agenda kola ebikwe kweto bino tukimanyi nti muhoozi kanyirupama omusajja omuyi w'omwenge agunywa n'akomba n'ejjiraasi ayagala nnyo kale kale kyezi kubanga bafaanaganya omutima ogw'okutta nga teyeebuuzizza so nno temwewuunya nga omwami ono akomyewo olwedde gyali akola naye ali mu undergrawund ono kyasaba bamuzzi bamuwa ekifo ekyenkalakkalira abe nga ne mu public kwali alabibwako naye ngaebikola byakola bijja kuba byesittaza mu kino ntegeeza ki era bwemuddamu nemuwulira nti ebijambiya bizzeemu nga byali bizzeemu mu bitundu ebimasaka temwewuunya kubanga omulimu ajja kuba agukola so nno abantu bano bengendo okwogerako wansi wano mulekeraawo okubuzaabuza bannayuganda era naye babogeddeko mu kiggula luggi ne bwe mbabuuka nengenda ku nsonga endala muno mwe muli omusajja gwe bayita bujingo eyali mukyala w'omugenzi sheikh nuhu muzaatabatte omwali n'entalo zabano aboogera ku mitimbagano n'okubabuzaabuza mulekeraawo kuba nti mubuzaabuza abantu kubanga abantu balina bingi nnyo ebyokwogera wano nno nga nfuddewo nja kukubiriza bazadde mwenna abali mu uganda nti olwaleero eit omukulembeze weggwanga fetumanyi kyagulanyi robert sentamu ayinza okuba nga ayogera essaawa zino nga nze bwenjogera ne mwegendereze nnyo nabagamba musooke musiba obuma bwomwe nga temunanze baana ku masomero kubanga temumanyi nteekateeka y'abaana abayayi kiki bagenda okuzzaako abaana baddemba okusoma essaawa yona gye baba baagalidde naye musooke mulidde kubanga basobola obakola ekyajabu nga ensi bwetambula ekyokubuli kwakkuliza obayinza otteekako omugenda osinziira okuzzaayo abaana bamu olwensonga waliwo obukwakkulizo obutali butuufu nga ne gye buvuddeo katono abasajja bano baagamba nti beeraliikirivu nnyo nti eddagala eriweza obukadde obuna lyandibanga linaatera okuyitako bweowuliranga bagamba lyandibanga linaatera okuyitako kitegeeza lyayitako dda bwebagenda ddikozesa bagenda kuba babako baddagala ffu nga mwakirabye wiiki bbiri mabega eggwanga erya nigeria mu mambuka ga africa lyasaanyizaawo edoozi eh, eziwera kakadde kamu eri eddagala eryo kyokka jjukira eri ensi etusingako okusinga ffe ba uganda abafu abaafa edda abaasigala okuziika mu kino kitegeeza ki omuntu bwava muddala mu gavumenti enfu etaliiwo eyetyebese ku bantu abatakyasobola kubeera namochale zikumba bantu mirambo gibagifudde tebalina facilities oba tebalina uh, before mwebasobola kuteeka ddagala lino kubanga lisobola okuba libeerawo mu ngeri gyeinaokubnabaga eddagala lino lina okubeera mu bunyogovu naye tetuna bifo bino kati bo babadde baleeta eddagala lino nga balibeeta mu uganda kyovula nti baakola akakadyo mwekati mukawulirize bulungi nnyo ana njagala mutegeere tubadde nga twogera ekintu kyokusanyawo bano bakube mu scientific way of genocide ntubagamba nti eddagala balitadde mu buganda buddikuba kati kyebakoze okubuzaabuza omwami museveni yoseriti bahabutabasomutano wakalekezensiyaret muzaizeddakola ekintu kimu asuula akayinja mu kisaka awulye ki ekifaayo bwe yalaba tuconcentratinze nnyo ku kya buganda okugikuba eddagala effu n'atandika okugenda mu maserengeta ga uganda ne batekao red blocker ez'ekimpatiri okubalaga nti nabaano babakwata bukwasi obakuba eddagala namwe mulina oddikkiriza ekituyita dikoyi kebayita akanyeebwa kati mwe abateza akanyeebwa mulabe nti neri babakwata bukwasi naye ng'eddagala lyebakuba eddagala fu era nkiddamu nti eddagala fu mwegendereze nnyo balina n'ekirooza ekigamba n'abaana bagenda bagema naye abasadde kiri gye muli obukkiriza kubanga bulamu bwabannamwe mwe nabo bulamu bwammwe ate gobulanga kikuyamba munagenda bakugeme sikugaana kubanga bulamu obwo era bwe baba bakugemye faayo okulaba nti omanya mbeera ki gyebakugemeddemu era bwofuna obuzibu obwenjawulo ku ngeri gyebakugemyemu genda olaba omusawo akusingako akubula eki kyolina okukola kubanga bulamu obwo oluwaddemba okugenda okwegemesa oba obutegemesa naye sooka okitegeere eddagala lyebakugema kikaaki gwe kenyinti olina kibadde kikuluma ekyokubiri eddagala lyebakugeme likyaliko ekyokusatu eddagala lyennyini lyebakugemye tuufu si tuufu byebuuzo byolina okusooka okwebuuza naye nga nkiddamu oli waddembe ogenda okugema dembe lyo lyabebange ogenda okugema naye jjukira mu kukugema waliwo akawaire akagamba nti bwofuna ekizibu kyonna mu bintu ebyo tewaliwe ogenda kubuuza biddako babisingakoawo kozesa obwongo bwo n'omutwe gwo weebuuze naye omba nga ngenze gula kintu kibeerako akabonero akalaga national bill of standards oba kiriko ennaku z'omwezi ziyiseeko oba nti ekintu bwekiba kindeetedde obuzibu osobola ogenda okuwaba wano nawanoa naye tewaliwo ogenda kuwaba kitegeeza lowooza emirundi ebiri nga tonnagenda kukola kintu ekyo naye nga era kisigala obuyinza busigadde gy'oli ogenda okwegemesa oba otagenda diiru yiyo sisobola kugaana olulabi bwa bulamu bwo neze nkubudde ku biki bemanyiiko ebigenda mu maaso mu uganda so mwegendereze nnyo okuba nti eddagala lino kasitava kisinyizzaako nti eddagala lye baaleeta linaatera okuggwako kitegeeza olwa lirikoze eki baba kubajinja mu kisaka kumanya abantu bagenda kulowooza batya so kiri gy'oli gwe okulowooza nti ddamu oba siddamu kasita boogera ekigambo kimanye nti bo baba bakutegeeza nti ekintu kyebagenda okukola kikyamu minisita abuliraga nti eddagala lyebalina lyona lina atera okuggwako kitegeeza olredi liweddeko lyebagenda bakuba kiri gye muli okukola kyemulina okukola ngenze mu maaso allright nzizeekuyo seti bahabulota basi mutano wakale kyenze nkutumiddeko nnyo kansubira oli bulungi neno message njagala egende liba na Uganda mwenna abawuliriza video zange nga mukola mulimu gwe gumu gwenkola nkyose kusimba okati bwe mba sikoze video tebayogera bwe nkola video ne mujja ne mudda mbigawo byenjogedde ne mujja mbimwagala okwogera ne mukolamu amakona ge mwagala mbatumiddeko nnyo musigale nga mukola ogwo oba gwe gugenda okuggyako mu seveni nsubira nti buli muntu wajja ku facebook no oba ku mitimbagano ojja n'ekintu ekikyo kyoba ogenda okukola so njagala basaba ekigambo kimu buli muntu kola ekijjako mu 7 so sa ate ekitawanja munna ajjako mu 7 nkiddamu buli muntu ali mu struggle kola ekintu ekijjako mu 7 so sa ate ekitawanja ajjako mu 7 nga bwe nawaga nti ekintu ekitajjako mu 7 sikiwo makulu njagadde bagamba nti bwe mba sikoze video you don't talk but when I come when I when I come when I come and I talk, you start what criticizing? No, it's not. It's, I'm not the problem. I told you the problem is you say tiba habra tiba isula the son of Karachez and siareta mzee zede sanga visive not me. So mubem kora video nuta niko kujama ibe gamba ni muta niko be criticizinga. Kitegeza mulinga wa ina gomokori na sosinga mwa diba demu ongera kubo ongezi kubira yu mulinga wa mbata mbata ya kogera deni mbamu chumo chumo chumo chiveko nze nkole yu ito vijako mseveni katu gobo gama ati ato agenda ayogera ebintu ebijjako omusabe bizimba abantu kitegeeza okwekweyiwa manda mu mbugo mu luganda mwegendeze baganda bange omusajja gwe tulwanyisa mugezi nnyo nabagamba okweyawulamu kintu kibi nnyo ate kyonoona mufe ku kintu kye bayita museveni kubanga gwe tulina okuteekako essira so sigisa ku bantu balala ekyo mukitegedde bulungi nnyo buli omw akola ekijjako museveni so si ekimulemezaako buli olumba omuntu ali mu situago nga badde akola kitegeeza olemezaako museveni so kyo kyenjagadde obbagamba bwe mbasokoze vidiyo temwogera bwe nkola vidiyo ne mujje ne mwogera naye ngaate mujja mubiga byenjogedde okutandika okucriticizinga its not good gwekola ekijjako museveni so saate ekiremezaako museveni ngaolumba abantu abalala tekikola okitegedde kubanga nze bintu byenkola mbikola nina omutima gumu nze baali banzise eyo vidiyo naganja gibanyumiza nga maze okusetula ebigere wano baali banzise kitemukimanyi baali banzise kubasobola kyogera wano jakyogera nga maze ofuluma naye temukimanyi ninze mumaaso awo nonvuddewo wembadde ngambidde akawaire ako ngende kala yosetibahabulatabaise omutano wakalekezi munaye nkutumiddeko kansubira oli bulungi era oli bulungi tugamba nti atali okutambulira kusibira yamenvu naawe nno munange eiyo ndabanga esemberedde okuba nti banatera ogisima gyokoma okutta bannansi gweoyinza okulooza nti gwe tokuba tubataddeeko ngalo tebamanya nti guwa basse osa abantu bangi nnyo okuva myaka mikadde nnyo nga webuzabuzanga afukaana bati gonna mazzi kombe ate gonna si mazzi enjawulo wakati w'amazzi n'omusulo eba ewulikika mukulu okozesezza empewo za buganda ebbanga ddene ennyo n'ezimu ne muziwaŋŋangusa ne muzitwala era yensonga lwaki njala kujjukiza bannayuganda mwenna abagawumbidde n'abagaggudde muwulize bulungi nnyo okumanya omwami ono tamanyirawo wetampisa ekkondi buli kitundu kyonna ekirimu ekintu ekikwatagana eggwanga uganda yakiteekamu abanyalwanda be boonona ebintu bino bw'oba oli eyo ngaoli musajja muganda oli musoga oli munyolo olimu yankole ngaolina empewo zo kimanye nti empewo zaffe zakwatibwa ne zisibibwa zateekebwamu abantu abakyamu njagala bwebuuze buganda nga bweri buganda n'obuganda bwayo n'abaganda twalina empewo ez'amaanyi nga tosobola tumanyira zaddawa museveni yaddira abasajja abaganda abalina empewo bonna ne babatta n'aleeta silivia mukandoli n'amuteekawo mukyala mulundi munyarwanda n'amuteekaawo n'akola vulugu naleta omusajja omunyala omusajja omunyala omulundi ne mukazi we era omulundi oligo baita simanyi uh, kulannama nono jumba kabona jumba kabona n'abateekaawo ne bonna empewo za buganda ne bazisaanyaawo ne bagenda ku biggwa ne babisaanyaawo ne bagenda ku mbiri ne bazisaanyaawo buli kimu ne bakikola ne bakiteekamu ensi ne bakiteekamu ekuki ne bakiteekamu enkwezenge zaabwe ne bakyono naye ensonga lwaki nti n'emizimu gya buganda egimu gyabula n'egijja kudda mu kudda gigenda kudda kitya museveni bwali otandika okuwona empewo za buganda wateekawo ba agenti bo omuli kabona jumba kulanamatukasilivia uh, mukando neleeta mamafina bona empewo za buganda bakikoze bulungi nyone nakugamba nti empewo za buganda ne buganda bwazi tosobola dwekonako bwolwekonako ojja kuvaawo bwetwogerera essaawa zino wayina omukyala eyakulogeranga buli kimu nawunzika bannauganda notandika obawunika naye nze nagaana okumpunika ekyo nakikugamba wasikako n'omuzimu gwangwabulawulema nokozesa omukyalo oyo bwanga bwanga n'omukozesa okutabangula obuganda okusaanya emizimu gya buganda n'okusaddaaka buli kimu ekyali kyetagisa okusaddaaka ngaowesiga essaawa zino bwanga liruddawa bwanga bwe mbasimbye bwanga ayinza okuba luluzira bweba tali luzira kubanga kyenasembayo kumanya mwali mwefuulidde nakalema n'amusiba oyo omukyalo yabeera nga musetogwe nabagamba nga bwanga yeyita omumbejja bamusibako nomusibako kyemanyika eitha bwaba tali luzira ate kubanga alina jali gyebamukasuka gyali ate ate kubanga ali ku mbeera mbi nnyo bw'omala ogoba wanga noleeta omusajja omunyalwanda omusajja omunyalwanda eyali yakola ku mpewo zo era n'alema naye nemwawukana naye naavaawo n'ofuna abasaba abakongo nabo ne bakulemwa n'ogenda etanzaniya essumba wanga nabo n'obalemwa n'ogezaako ogendako nogezako ogendako munsi zawaggulu e, e, emubombo wa nigeria nayo nolemwa kati wotwogerera essaawa zino olina ebizibu bingi nnyo emizimu gikululumira tekyebaka kubanga wakwata ebintu byetasobola kumanejinga bukulembeze wamutambuza ku ddogo abasawo abaana be wajja ebenini doza batuse bulungi nnyo bali saawa zino lwaki tulambamanyi era bali mukuba essaawa zino batuka 2 days back abasawo bava benini bali aba bana bano bonna soka webuze bwatandika na buwaki badduse kitegeeza tokyalina maanyi obuwangwa bwakudduka okubanga wabulyamu olukwe bakulagula ogenda okole trek gye wakola mbu simanyi ogenze kulambula kumbe mwali muddeyo kusaddaako bakusiba mizimu nagyo gyagaana situri gikyatambula ate tugamba nti ebyafayo biddiriŋŋana gwe kennyini ekikolwa kyokola era nsaasidde ono omwana mukozi kanyirupama emizimu gitawanya kitawo buteebaka abantu beyatta kyekikolwa kyogenda okubeera ate kati gwe kyakutandikira mu kunywa mwenge n'ogangayira omusajja omukulu ku myaka gyo wootuukira okudda ku mutimbagano owandiika ebigo bimwana wa p1 nonywa nonywa ne weesiwa amagengere n'osala obwayi mu mpale kiba kitegeeza gwe oli useless tolina kyosobola kukola mu nsi olina ekikolimu kyotakamanyi mwana gwe ku myaka gyo ate tugenda kuwangala ekyo nkikubuulira nga kitaawo bwali essaawa zino tuwogerera abasawo bano abazze bakwadde instructions kubanga nazifunyeeko okusinzira ku dowuni zange empya zinatandisa okudeployinga one wetwogerera essaawa zino wazzeyo kafaliseko kali akayinki bbiri oyambala siripa emu n'oyambalamu ne sokisi emu era tokkiriza bantu kunonya mu sitekyawusi nga toyagadde ekyensi ekimanyi kafirijiko okyakakozesa ochaka koze sabulunji naye mukuunika bana Uganda akugandu wasoko kosa bana Uganda bonna kati baakulemwa olesa basawo bebenini kati kankubulire mukuvu bamanyi ko mukoli teri kintu kya busiru okuva makago nogenda osawo oyambi wa neiba emisambwa oba emizimu mu nkola yaje yemirimu gikolera ku ttaka lyo wajjajja bwalyo nkiddamu emisambwa oba emizimu oba enzijanjaba ey'ekiddugavu ekolera ku bujjajja bwayo aga amajinni geweereetera mu uganda musime tuyagala ove ku bukulembeze amajinni gegamu agajjaku bakulembeze bannoboda ge baali bakozesa jjukira amajinni mangu gakuleeta naye mazibu gakugjawo era nkulayirira gwe nga katonda talina kujjula amajinni gagenda kujjula sinakindi mukazi wo ne mutabani we wagenda kujjula kubanga wetuogeza essaawa zino wabaddewo olukwe ngenaku z'omwezi abiri munya if im not mistaken wabaddewo olukwe olwokujja wadde ogenda kubwa amasasi era omwana bamukutte ali mu safe house essaawa zi naye agenda kukuba amasasi naye ngaolukwe olwo lwalutegedde bulungi nnyo otegedde bani abalulimu era waliwo okunoonyereza onoonyereza wakati wa mutabani mu muhoozi ne genet ani abadde mu lukwe luno kati nawo mbagambira bannayuganda olwali naku z'omwezi ziri asatu mu lumu okutandika omwaka omujja tugenda kukozesa buli kyetwetaagi kyetulina mu nsi bwoba osobola okgenda okuloga genda ologe bwoba osobola okkowola emizimu n'emisambo mugere mugikowoole bwe muba musobola kuno buli kimu kikole kubanga luno olutalo kati tulnakwerwanak luya lwamonyi tulnakukulako ffekka omusajja avudde ku misambo egyamuleeta mu buyinza kati agenze ku misambo migwira kitegeeza afuluse nekya emutwalaganya emizimu gyeyegulira gimutwalaganya egyaffe nakabala jamuddukako kyovola buli muntu gweyakozesanga yamudduka kubanga tebakyamusobola okutta kuyitiridde era gimanyina omuga mukulu ngaosse nnyo tulabika tulimu excess tetukyasobola kwandolinga kino kati mukulu ngenda kutegeeza essaawa zetulina kuza mwezi asatu mulumu buli muntu yenna aliko empewo tandika okukola kyengenda okugamba muddeeyo ku biggwa byammwe mutandike okukoola empewo zeewammwe empewo tegulwa okugjako giragira ekyokukola empewo tokolaga na jini mugende mulwanyisa omwabiro mungeri yonna esobola abalangira n'abambejja basaava ne banaava abakongozi mwenna n'abasawo b'ekinnansi abakyalina empewo zammwe mugende mukole ekintu kino kati kambaziyo katono nnyo ku nsonga zino mujjukira silibya mukandooni ne gurupu ya sfc bwe batambula nga banoonya abasawo basaawa baffe ne babatta buli gwe bakwatako ali oddawa baanoonya buli muntu yenna yali akyaliko empewo ez'amaanyi bamukwata bamujwetekako nti asaddaako abaana asaddaako abantu nga kumbe bo yonyini emirambo webagiteekangawo okwata abantu abo bonna baliluddawo kubanga baa bali bakyaliko empewo sigaana mwalimukko elementi eyabakyamu abaali mu mulimu ogwo naye abantu abasinga bo naye bakolako operation okusooka okya amasabo gaabwe n'okubatwala mubakomero basiba kyali kikaali kagendere nga museveni atandise okufuna kyetuyita baka fire mu mpewo nga zitandise okubuuka nti ono musajja si ye yalina okufuga eggwanga ne batandika obbano nyomu kuomu olondo nga mama fina ya kirimu bamaze mama fina lwa mama zomu okulembeze jukira musebe wa kuteka ko kubega akuteka ko nembega munno mama fina ya soko kubera president wa basawe kinansi mu mulimu ya ya soko kubera beniguru na musindikira mafina na musanyawo onateke over ono wala mafina byakola tacha bitegira bulungi na muletira kabona jumba na muletira ko na anine mukazi wono ani ono mucharo ono yale kulandama n'abaleeta n'abagatta ne batandika okulwanagana enkola gyakola kati mbajjukizamu katu nti mujjukire katu bwe batandika okunoonya abasawo b'ekinnansi ng'abakwata kyali kitegezeddwa nti waliwo abasawo baali bakooye ebintu by'okusibaga empozi za buganda nga batandizo zisumulula kitegeeza nti ebintu bino byonna museveni abadde abikola ng'akyankalanya ebintu bya buganda n'empewo za uganda zonna ne kati zamutadde kiri gy'oli omunyolo ogenda okukuma ebyoto byo kiri gy'oli omusajja omunyankole oligino ogenda okukuma ebyoto byo omuntu olugenda okuma ebyoto byo abantu bekasese mwenna bakonjo mukuma ebyoto byamwe kubakabaka bamwe gyemuli tuwuludde nomuwuliza bamusibire buganda tetumanyi kikimuliko mugende mukuma ebyoto byammwe nammwe abomu north bwemutyo abomu east bwemutyo abasaga bwemutyo mutandike okudda ku mbeera zammwe eza bulijjo olutalo tetunulwanira mu kifo kimu buli muntu kyokwata kyokwata okutambuza olutalo okutuuka nga tukoze eki lutuuse museveni yakozesa ebintu bingi nyo naye ekyasinga omuwa amaanyi zaali mpewo nannono na bulombolombo obwabannayuganda ebamu abatali baganda bokka kubanga buli omu yakola kyeyakola nga bagalako enjako nakyemalira namwe kye mubamukola kati kyeyakola tweggyeko nakyemalira ngaobudde bukyali ngenze mumaaso All right. mmale okunywa ku mazzi kati eno message njagala egende bannayuganda mwenna buli omu gyawangaalira bifo nga sinagenda ku message eno simanyi nti omukulembeze wange olibakyagulanyi sentamu kuno kwoli nkutumiddeko webaleko emirimu gyokola bwe nali nakava mukomera nasindika message nakuweereza live nga sigenze mu kabokisiko kansulenti yakutuuka oli musajja musomi wa butabo nebyafaayo omanyi buli kimu ekigenda mumaaso mubukulembeze naye njagala nnyo besinge ku musajja gwe bayita omugenzi nelison malikizera mandira ekikulwa kyeyakola nga yakava mu kkomera mukama wange olwokuba nti nkwagala nnyo n'okwagala ekibiina kya national platform chovula nti ebintu ebimu bisirikira nembireka naye eno warning embeera eriwo eyokutta bannayuganda mu uganda nga n'abatta bantu baffe abakozesa okubatta mukola kikyamulekeraawo eno message njagala egende buli muntu yenna bwe mba nga nsobola okufuna information gyenkoledde emyaka egisukka mwena mu drowni zange kiba kitegeza ni information ekwata ku bantu abanyise nkwe enkwezenge zituli muna yonjina lwakuba sagala jirigizinga for the sake of the party and for the sake of Robert Chagulanyi sinta musagala jirigizinga but whoever playing around get to know that i know you mbamani dilo mugi na state house bichi mukola yo na dilo chize mwaga zimukutula nchimanyi nchidamu bwemba nfuna information nga ngifuna negipresentinga wano kitegeeza nammwe abakolera museveni nga muli mu nopu mbamanyi lwakuba mba preservinga lwakuba lwe bakyagulanyi ssentamu na kibiina kya nopu ekyo nkizeemu so mugende empola era mbalabula mugende empola kyonna kyonna ekirituuka ku lwba kyagulanyi ssentamu njakujja njakuwunyisa ebijanjalo ku intaneti mujja kutya buli alina ekirowoozo nti oli mu missioni yokwagala okujja olwakyagulanyi senta mungu oli mu nope oba oli mu daspora oba oli kampala oba oli ludda wankumanyi manyani manyani mamanyi bahandula abamwe dulomusinkana biki byomukola nga naabalesaza netwogerera muli uganda abalamuekwese drowni zange zaba sport nze gyemuli mbamanyi gyemuli Neto ya manyiti mwatambudo kujako nze nze nategede. Ila nintegede jimwage jimwako zemu. So, bomba mwine nteka teka yoneyo ganti moja uro batichakula nyisenta. Mwegendeze kubwa mfuna information eri akicho and pankicho. Mwegendeze. Namu wabatali badiambia ufuzi nga mweko usa kuru kuru kuru kuru kuru kwese kwese kwese kwa agaro kujia uratichakula nyisenta mu. Ndeka waka wange mwegendeze kubanga yonanji funa. Olo utabuogira nobutakula nsobi. Yensonga wachi nsirika. nengamba kansirike kulwe kibina era kinyiga nyigirizibwa nyo kutafuna information eyo nyigirizibwa nyo olwe kibina kya no pro no bulambo bwa chakula nsi otherwise nali bade nababya da kubanga amba mayi bimukola ne sawa zino jimwa genzi manyijo but for the sake or for the good of noop and robert chakula nsi ntamu i can't utter anything apart from a bawoning at chemukola chonanchi manyi nchimanyi na ye mutte ku bigere byammwe ku nkola gye mukola nammwe abapulaninga ku dita mu nupu biawea tulimbiddwa limbiddwa emyaka asatu mu etaano bajjajjaffe baafa nga balimbiddwalimbiddwamu abapulaninga ku dita abatamanyi ku dita kyekintu okuwamba ekintu nupu efiiriddwa abaana bannayuganda bangi ba abali makomera n'abaziko batamanyi bana kati gwe munaleeta enkola yammwe nga mwagala kuzimba kintu muwamba obuyinza munno kumala biseera n'abalina enteekateeka egandi mwagala kujjawo kyagulanyi mumala biseera bwenaaba wendi kyagulanyi waali katonda waba waali nga yakuma kyagulanyi ajja mukuuma ne famire ye naye abalina enteekateeka mmwe mbasabye mwewumuzeeko nze sikya biduduma mbagamba naye information ngirina ate anjagalamu ng'oyagala open roof nga gwoli anti wesobola ku information eje nina nja kwalya tugenda mwaka mupya nja kwalya goma into ya seleza mu 7 nengo limu nope o meeting am 7 nengo limu nope nenga atoyita mwanda ground yokozinga case mu nope for your own benefits kubanga temwagala temwagala nope etambule sigala we nja kubalya echo nchibagambi nja kubalya go slow mba monitoringa mwenamba manyi go slow but drop the mission of assassinating Robert Chagulani Sentamu drop the coup d'etat within NOP kubanga akimanyi mu kipulaninga nkugambye oba asobola okufuna information ekwata, ekwata ku government gwate embega ali mu NOP kuga nti sikumanyimumanyi naye mbaleka lwakibiina namukulembeza ya Robert Chagulani Sentamu mubikole nga mukimanyi nkyense balaba ate tumanyi information etambula there are so many people who are well versed with the information about you guys but be very careful and the person you are protecting soon very soon is going to be no more but we are going to stay as Ugandans and my foreign Ugandans who reside in the foreign countries be very careful that the, the, the, the, Museveni has deployed a lot of spies in the foreign countries. Be very careful. Some they come afraid that they are not spies, but in actual sense, they are spies. And this message goes direct to all Ugandans who reside in USA, but most especially in the Boston province. So my fair comrades and my Ugandans who reside in USA, but mostly who reside in Boston, please be very careful with the people you associate with because Museveni has deployed as many as many as spies in Boston. Hope you understand. Be very careful. Ugandans who reside in UK, that is United Kingdom, please be very careful. Watch your movements. There are so many spies who are being deployed in UK. Ugandans who reside who resides in Sweden. Be very careful. Ugandans who resides in the Republic of Turkey or Turkey. Be very careful. And um, and I would like to inform all Ugandans that the mission which, which led to my arrest was led by the first secretary of the embassy of the Republic of Uganda in Ankara. This gentleman is known as Joseph Barige. I know and I'm very sure, sure Joseph Barige, you are, on this, you are on this video you're watching. You are the first secretary of the embassy, of the Ugandan embassy in Ankara, Joseph Barige. I know you were behind and those people and those spies from SFC, some of them they're still at the embassy. Ugandans need, in Dubai be very careful. Ugandans in Kenya, Ugandans in Tanzania, and those at home, please be very careful. Zino zensi, Museveni zatadde mbambega bangi era nga bakola ku mutindo ogwa buli kika. Naye nga ensi ezisinga mbambega bangi badiployinze mwe muli eggwanga eri Amerika naye mu kitundu kye bayita Boston bannayuganda babeerayo mwegendereze nnyo gye mulya gye mutambulira gye musula n'emikwano gyammwe mutandika ogigenderera. genda ebibuuzo byakubuuza osula ludda wa adresi gyokolera biki byonna omuntu gwotamanyi tomusinikira bingi okuba si buli asinika nti aba ati ayagala bannayuganda bawanga lya bugwanga erya bungereza mwegendereze bannayuganda bawanga lya bugwanga erya sweden bannayuganda bawanga lya mugwanga erya ttake mwegendereze nga n'abasinga obungi abamu embeera yobudde yabadizizzayo naye nga bwe bali era njalo bategeeza nti omuntu eyali emabega omuntu eyali emabega olukwe kululuka okulutuuka okunkwata ono bamuyita first secretary oba muwandiisi asooka mu embasi ya uganda muta joseph balije nkumanyi nkumanyi kuno ku vidiyo kwoli ekifaananyi kyo sijja kite kati naye erinnya ddyo ndyogedde nga n'abasajja bali mu lukwe ba sfs bali mu missioni eyo abamu bakyaliwo abamu bazzeeyo nabamu bali mu istanbul abakyaliwo abamu nkimanyi so joseph balije i know you you thought I don't, I don't, I not get this information i know you were the behind of this mission and you are still in the same because I don't got the information that you are tasked again to look for me. I know, but be very careful. Joseph Valige, the first secretary of Uganda Embassy in Ankara, be very careful. Whatever you are doing, I'm watching you. And those spies who are in Istanbul, please be very careful. I'm watching you. But again, I'm a man. so bannayuganda bawangale mu ggwanga lya dubai kenya ne tanzania muwebereremu nnyo abasajja abo mwe bali bangi nnyo era bakola emirimu gye balina okukola mbega yaani mbega ye muntu akutambulirako okumanya gwani osulawa lwaki tewagira gavumenti ebisingako abeera n'ebintu bibiri eyidha okutuusaako obulabe oba okujjako obulamu bwo oba okumanya obuvubo n'obuddo n'agenda n'alumya famire yo naye ngaekyo bakikola bakikulira ku nsimbi zamuomusolo okubega abantu bano ekitegedde bulungi nnyo so betuyita bambega mbega abamu babeera registered nga nensi zibamanyi ti bano bambega begera ggwanga gundi nobeerao bambega batali registered nga bo bazize kukola bukozi mulimu nabo gye bali bangi nnyo mbega bw'obanga omuntu akubuuza ebikukwatako nga tomumanyi mwewale nnyo okunywa mu bifo byemutamanyi mwewale abantu abapya baze mu community mwewale nnyo naddala abantu abali mu diaspora mutunulire nnyo kyetuyita kyetuyita enfuna y'omuntu mu community omuntu nga enfuna ye mugimu kuba bannayuganda mwena bali mu diaspora mwemanyi enfuna yemunyingiza n'ensaasaanya omuntu eyakajja mu bbanga ttono nnyo naowninga property omubuuzi ennyingiza ye n'ensaasaanya bwe muba temumubuuziza mutegeere nti oyo alina gwakolera oba naye mukozi wa gavumenti ate mujja bategeera ekyokubiri omuntu atwaga ku patabanga soda ne cake naye nga tebotegera bintu byakola umwegendereze nnyo omuntu atalina mulimu naye ngaabeerawo nnyo sente azirina ntidda omuntu atalina mulimu naye nga sente azirina zakozesa mbu ekintu kyonna mwegendereze nnyo bano babeera basajjira bakazi tebava mu mabaala buli kimu basobola okukikola okuba nti bakola ki bakifuna bannayuganda mwenna abali e bulaaya mwegendereze nnyo abantu bemwogera n'oku masimu buli simu eyingira e uganda nga ya direct call emontalingibwa mugendere ebigambo byemwogera n'abantu nkiddamu mugendere ebigambo byemwogera n'abantu ku masimu naddala direct call nga mukuba e uganda amasimu gali montad ebimwogera ekyokubiri omuntu akusobe friend request ku social media nga tomanyi sooka tune mu profile yaani Omuntu ajja mu inbox yo ku Facebook nakubuuza ebibuuzo nakufuula omukwano gwe mwegendereze nnyo. Ekyo mukitegedde. Abakyala n'abaana ab'obuwala mwegendereze nnyo omuntu agwa mu mukwano naawe amangu. Ebigendererwa biba bingi nnyo. Nga bwe nabagamba nti omusajja mbega asobola mbega asobola okukola ekintu nekyewuunyisa kati kansooke mbabuulireyo. Mu byafa bya bambega mbega asobola okukwana mbega asobola okukwana omuwala namuzalamu n'abaana n'atuuka n'okuba nga bakoze famire naye nga omulimu tannagutuukiriza gwe baamutuma nga tegunatuuka kutekuwayo information entuufu oyo musajja nga mbega musajja asobola okukuwa n'omuwala nga yetageti ye n'amuteeka buli nsimbi n'agenda n'okwanjula n'akukwasa n'okukwasa ne muzaala abaana naye nga mbega mission tannagituukiriza kati ye omuwala mbega omuwala naye akola ekintu kyekimu musobola okubeera mufu mu myaka kumi oba myaka etaano ng'alina kyakubazaako akyagala abo nabo gyebalire mchitegede bulungi ne relationship egwa eh, wa mawa wasimaye kusanze leo ngina kugulira omwenge tugeleko outbre mwegendeze bintu bingi nyo mwino okubida mu kwira ngebe njogera nako zino mwegendeleze nyo so mchitegede bulungi nyo goba itambega so bulungu mbega abanga sinaipa agwe wantu okuvonga amazokole kya mutu tewo goba itambega mpulya bulungi oyogoba itambega ebiseera bisinga bambega babeera na solo face zebadde nzembagamba ngaomuntu alina face bambi bomukwati bamangu ekisa mwegendereze omuntu alina enjogera ennungi ng'ewoomerera mwegendereze ompulira bulungi mwegendereze emikwano egy'olugira n'egyo mwegendereze kati system ya museveni gyakozesa gye bayita divide and law bw'alaba ekyo kyonna kikulemereddwa nga bakikulemereddwa nga bayita kye bayita etomi kyetuyita blackmail basobola okusiiga akasa the extent ne mukazi we asobola okunoba olwakasa abaita bambega ng'omuntu azimba sitole n'agikuteekako n'emirako n'ebirevu n'envinga zino n'emira gwe n'omanya nti njidde ne bakuba akasana ova ku layini kyenvudde mbagamba wali nti nawulira ebintu bingi nga nvudde mu kkomera nga kansoke mmala okutuula mmala okuobuzovinga information yo na buli kimu nsenga ejje mmanyi kyeŋŋenda okwogera ani yaani biki ebiriwo kubanga namanya enkula ya museveni temulowooza nali sobola kwogera kubanga nze nsobola okweyogerera lubaala obwange tebamusamirira nesamirira nzekka nsobola okwogera naye bwe mulanasiika kubanga nasooka ne mmanya enkula ya Museveni ngimanyi ne ŋŋamba bwe naavaayo okutandika okudumira ku buli omu ŋenda kutomera kati nnakusooka kutambulira mbigira ebye akola atya bw'aba asindise ono okwogera kigambo gundi lwaki akyogedde oyo ne mumanya ne mubuzaavinga ono lwaki yakozebwa ati ne mubuzaavinga n'ekimanya infact mbega n'omulambega gwemutamanyi wabeerawo ekintu kyonna nga balina tageti gye baagala basobola n'okuteekawo ensimbi okulaba nti ye acontributing ekintu kinene nnyo mwe kyemutasobola abasike eriyo abo nabo gyebali naye bwomubuuza enyingiza n'ensaasaanya mbeganza nfula wantu nga tayogeramuzi omusaa tayogera naye nga alina kyabuzaafe nga kyalaba abo be bayita bambega okitegera bwombuuza waayi wazeddi ododdayodde tajja kkubuulira kubanga balina missioni zaabwe empanvu nnyo good enough kati museveni yakimanya nti bambega abo bategedde abasinga obungi akozesa abantu bannayuganda benyini bannakabala nga abawadde obusente nobasubiza ebyenji nebipya nebikadde bwamala obakozesa namala nabajjawo jukira taleka tres mabega akozesa ensobi namala nakujjawo ekyo nakyo mukitegeere ekyo mumala okitegeera mbega yaani mugenda kweberiramu era mujja kukola ki musobola okuba mu kampuni nga mukola nga mulimu mbega museveni gwe yasindika nga temumanyi musobola okuba nga muli mumaka nga museveni yagasindikamu mbega nga temumanyi mujjukira sitole y'omukyalo oyo ali mu kuwona ekitiibwa ky'omugenzi muzaata omwana gwe bazanya ku voice note yasooka simanyi ouseboy ebigambo byeyogera yali mutume be batuyita bambe nga bakusindikamu omuntu bashamba boy house galo najja n'akubega nga gwe tumanyi basobola okusindikira family friend ate kati kino kankiddemu nammwe okiŋŋamba nnyo naye kankibajjukize omuntu yenna anaakukolako obulabi abeera the crosest friend or relative nkiddamu omuntu yenna anaakutuusaako obulabi abeera cross friend or cross relative mbega asobola okulema okupenetratinga wooli wabula n'akozesa omuntu akuliraanye eitha mukazi wo omwana wo oba wooluganda naye ngaomwesiga bebakozesa ebiseerezi bwagala okupenetra kyetuyita penetration omuntu asobola okujja nga bamusindise nti genda obege omuntu gundi naye nga talina ngeri gyagenda mutukako nasooka nanonyereza mu bantu bagundi omwo nsobola kukolako nanya omukwano kati obwamufuna oyo amanya progulamu zomuntu amanya progulamu zomuntu gwe bagenda okubega lwanabayo ne pate lwanagenda outu nagamba nzina mukwano gwange kumba olu kati olwo mbega akoze ki ayingidde mbega afunye oluwenda lwagenda okukolaki okukolamu bwabange chance tajifunye atakoze sono kini na musomera diru nga diru zava uyofu kosa jakola chi aja gisoma kati kemba gambye nti ebintu bino mwino biegendeza bingi nyo zemba manyi banji nyo na yeye mwale kabule si lacho ulanga sigenda kuyomba na muntu ekizibu chaba nobo na kiri ekintu kimu era kya bagamba tu concentrate ngeko don't concentrate on any freedom fighter concentrate on yourself tabaisiwa utabaisirwa the son of karechezi nsiareta mzei zebe nsanga visire and his colonies not anybody else bando buno bujina kastatu na jaweli mvuza buno bujina mkali ya mkalizi nkidam bando buna bambega sima ibani sima ibani una echi zibuchiri echi kastamu jaweli yejembe mm. kuru buno busiga debo na buduka mkubandu wa wa wa wa wa wa wa hmm. for example but previous leader wade mu Uganda where are they and their colonies zona colonies zadduka ezimu zadduka ze ziri mbulala zadduka the same to this one ono gotuyina okukonsentratingako omuntu yekka kasita mujjawo nabagambye simple mathematics kyetuyita sagi cooperation he sagi cooperation omugagga tabulako balebeesi kati abaleebeesi bano kasita mubajjawo ne mujjawo ekitawanya uganda gali amapeesa galingaaga nagabagamba detemutegana sagi cooperation kasita mukikola nga mumanya bana Uganda abana musomye mwino obwongo mumanyi lwaki kati ono yateekawo kafyu kubanga akimanyi alina ba controlling misana ekiro n'ateekawo n'akola ebibye kukitegeera ekiro n'akola ebibye kati kyewaba kimaze ensonga lwaki mu uganda tewali tteeka lifuga mwenge kubanga akimanyi bannayuganda bawa omwenge obawene ennyama ogule ne dologi kiba kiwedde nkiddamu museveni enkola eringa ya mugenzi seseko mbutuwaza bbanga mubutu yakkiriza abazayire okunywa okwambala n'okkuba endongo ne beerabira ensi yabwe n'ebyobugagga byabwe abazungu ne basomba biri kati naffe kyeyatukola leka ebbala zikole okuva ku makyampaka lwaggulu oyo muntu atamidde tasobola kubuuza kintu kigenda mu maaso mu ggwanga tekisoboka naggula loogi teziriiko mateeka teziriiko biragiro naki zikola nga bwe zaagala nakkiriza banneekolera jyanga okukola buli saa zona gye baagala ekyo nayo tekiriiko mateeka ebintu byona tebirira united kubanga yemwakolera mwafunira boda boda na zote zili regulated kati boda boda 100% 60% bonna bambega ninga bali mukopalitinga temumanyi akuchimira mwana kusomero akutwala nobu buli kimwaki manyi aba boda boda asobola okubega okuva ku mukazi mpaka ku mwana ule jjajja ona amubega kubanga manyi sawa zofuluma zogenda ku mulimu zokomawo emmere walidde ki kikyokoze nimbatuma n'ebintu bitasobola kubatuma kubatuma nadabana byabufuzi mulina okubeera ne privacy ekyo mulina okimanya so nno mwegendereze nnyo ngaobudde butugenda mu bintu byokolaki mu bintu nga bino saagala babaisawola ensonga timanyi tyamumugenda kukwata degobe nga muyingira omwaka omupya na buli kimu okujjako kyenyinza obbagamba nti musabire nnyo eggwanga uganda mwewale nnyo ebikujjuko olwaleero muyingire omwaka omupya bulungi nnyo ekyo mukitegeere bulungi nnyo naye ekisinga obukulu mu kyonna kiri bwe kiti buli muntu yagala munno naawe agabumbidde ngokolera na chembali na nenga weyo kati wali chintu chichamu nga kibayita kibayita okukolera kitwaita double agent chichamu nyo double agent chichamu nyo you can't hide yourself forever you can't hide yourself somehow somewhere abantu bagenda kumanya nti oli agent njagala basaba ekigambo kimu fenda tukola ensobi naye ngenda basaba omanyi nti e uganda gyozaalibwa nga nsi yo mulumirire eggwanga uganda for the first time mulumirire eggwanga uganda for the first time nze okujja okumbega tetina kikigenda kujjako omwana n'omwana we yagenda okubonaabona gweomusirikale ali eyo wa updf essaawa zino butolina mulu bagikujjako okozeewo ki fe twogedde gwe okozeewo ki omuntu gwokuma gwokubira saluti yali atalinadde ngatto mu kigere alina billions and billions of money asula mumansion osula mu tenti etonya mulimu kigwokola mu ggwanga eggwanga linaakwagala ddi owa poliisi otulugunya bannauganda obabba ekiro n'emisana mumakubo emiggo ngaosula mu tenti mu uniport etonya n'akawunga olya kana akakaawa olina ekintu ekisobola okugatta ettafaali ku uganda nemukola ekintu nekivaawo muliawo mwetuddeku so nno ngenda okubira omulanga ogutakungula baana bafe bamagye tukimanyi tetubasuuliridde nnyo in fact omwaka ogujja kadanga mbezi wange njala kukola program gye bayita polisi n'amagye ngenda gituma polisi n'amagye mbategeze kyemulina okukola mujjukire ono omusajja eyabajjako obulamu bwammwe muli mbibira musula mbibira muli mu tente ezitonya abaana bammwe tebasoma abaana be basoma n'okuma omusajja alina obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi ng'olina emmundu ng'okimanyi nti sereza muwamusoloza ali mu kubba ogenda kumala emyaka emeka mu majo oveeyo ogenda kulyaki nkubuuza gwe wa updf ogenda kumala emyaka emeka okutuuka kuomutabani woyo wayingira amaje nga kayindo tafiire omukubira saluti kayindo tafiire alina billions and billions of money gwetogula nga poloto oli mu updf kikyoba okolamu owa polisi wayingira polisi nga muhozi kanyirupama akola bwaliko defense kati alina half of the uganda properties ne sente okyamukubira saluti togulanga poloti omwana otafutuka ku univesity tolina kyolina kiki kyolowooza kozesa obwongo bwo genda e kenya obuze abasirikale bafuna sente meka genda e tanzania obuze abasirikale bafuna sente meka balina amayumba kikyakitkuwofeerakwelfeya yammwe ensamba polisi balas amayumba gasaanawo gavaawo naggulu gavaawo enyumba zonna amini zaleka zasaanawo genda embaaraeri sente zonna enyumba nga nfu kikyatuukawo gosubira ogenda ku developinga d nga basajja bali mubukulembeze muine mundu muganya okukolawo kyemukola bannayuganda balimina kugumira ku mmwe nabo balabala kuba tebalina mundu nammwe balina training mwetuddeko kyokka muga muli baavu kiringa okuma banka ngaogikuma erimu obuumi bakuba emitwalo musanvu oba otegera lunaku ki nkuma muhoozi nkuma muhoozi muhoozi ateekeddwa okuba nga buli mwezi asaininga cheke za mga mufuna milioni plus mufuna mitwalo 15 mitwalo 2 omwana agenda kusoma ddi era go omwana wali go omwana UPDF officer serving omwana agenda compete gadi na abana babantu abalala chakula nyabagamba buli mtu asoke bwako nga, nga government servant wa public servant agenda funa milioni mwagenda chiteka mtu we it was a code mwagano jitwala mwagano twala code chakula nyabawa it was a, a direct code kubanga sente waziri sente weziri muganyo kutekinga kintu mutwe nze kumaka indo tafino mukwira sabu tumaka kumwaka olinenga temu oine sati emu oine pale emu osula mu report gwo kuma ina billions no batunya no mutwe gukuruma fetuko zo gofe namu muganyo kweko namu ogwa mwe baba twala kongo batira yo lwachi baba takubanga muli muli baba manyimbu muli banyivu Soka buze ni mubarak sisi la chai, sisi la lunch. oba ndya kyaggulu sifuna musaala gulwayo nfuna emitwalo abiri mitwalo asatu bagusalako omusaala babaterawo babaterawo nebisikimu simanyi wazaalendo sete baziba era nawo notulamuza eri mujasi simanyi yamuli hafu vira bendera za uganda muzijja okuba tamusobola kuyamba bannayuganda ensi zonna zikyuse mu africa bajasi bakikoze mwetuddeko mukikole tujja basangayo mukimanyi bulungi bannayuganda balina wiikinensi emu tebamanyi we batandikira ninamwe mutudde mutukolera ekintu kimu bannayuganda bajja kutya naye muganya eno message njagala esembe yegende bannayuganda mwena njala kukubira omulanga ogutakungula akakiiko keddembe ly'obuntu mu uganda ne ekitongole ekitwala abakozi mu uganda mbasaba n'obuwombe funga mmaliriza Bannange ensaba mukwata ku bitongole ebitwala bannayuganda okuba ekyeyo mawanga ga Middle East. Ekintu kikudde jembe era kikwasa ennaku. Bannyinaffe ne baganda baffe ab'obulenzi gye mbatwala okukola kirungi mba mbafunidde emirimu yadde yadde Kongo mu y'omweru. Ebizibu basanga amaze ottuukayo biri bingi nnyo bisukka ku mwe mutegeera naye temumufuna lipooti. wetwogerera mu nsi emisi ezenjawulo mu mawanga agabuwalabu abaana baffe bannayuganda bali mu deportation centers silwakuba nti baagala tosala gwakawala nga tonawuliriza gwakalenzi naye kansoke ngende ku saije baana bawala ne baana balenzi bonna abali mu deportation centers baliyo olwensonga nti ebiyabatwala okukola siyo bali mu kukola abalala tebasasulwa ssente zaabwe nga bakola essaawa ezitali mu mateeka abalala bo bakikowa ne batwala mu deportation center naye ne deportation zeza balimu nazo mbi nnyo eri obulamu bw'abantu mujjukire ne bagamba nti kala yaffe enzirugavu mulina okusooka ogitunulira nga musindika abaana ebwera basajja batatuma tukyali tukyali baslave oba tukyali baki tukyali baddu ekyo mwagano kimanya musindika busindisi baana baffe era muskipping on basindika yes kirungi nnyo naye njagala bagamba ah, ekitongole kikwasangana ku ddembe ly'abantu mukwatagana ebitongole ebitwala abaana e bulaaya nada middle east n'ekitongole ekikwasaganya abakozi mu uganda bannanga abaana ab'obuwala bali e saudi arabia egidda ne mu kampu endala mu deportation center abaana babandi bafa abaana abandi babatira mu mayumba teryayogera abaana babandi avudde e kampala ngaasayininza endagano ya miliyoni bbiri afuna emitwalo nsanvu gwe kansoke nkubuuze minisita oba human rights oba member parliament mubera mu parliament nobagamba ndi lola wasitagenda kujja no twakala maso noga kuzimba no buto nokugejja nokubanga bakusaze nsimbi omwana wo muntu akola 24/7 nga yasaininga milioni 2 okuva e Uganda afune mitwalo nsambu toyinza butazimba katima abaana ekibagoba mumayumba ago newankubadde bannayuganda tumanyi nti bakyakaza bagala okubeera ba freelancer which is not good ngaovudde ku contract kubanga era nafunye ku information teriyo bannayuganda bamu abava ku contract ne bagenda bakole ebyabwe olwokuba nti bakyomu basobola okufuna sente zisinga kw ekyo wiki nakyo si kituufu ekituufu kino ekyogera bw'oba wagenda n'endagaano ng'ogenze kukola mu nyumba ya muwalabu n'ogivaako n'ogenda n'okola ebirala pulease kimanye nti ogwo musango nkugambye sisala gwakawala nga sinawulira gwakalenzi nkugambye oba wagenda ku contract n'odduka mu kiyumba ky'omuwalabu ng'endagaano togituukirizza ogwo musango ebyange mbyogera kadde ng'omusaza agula essowaani that is a crime or the breach of contract ekyo nakyo kikyamu bwe mba mubadde mukikola obanga mukikola lwakiri endagaano gisazeemu ngoli mu nyumba y'omuwalabu oddeyo ku kampuni kampuni ekozzeeyo naye weba kutulugunya era sitiiri okola ekintu kyekimu genda ku kampuni bagende tebanatulugunya naye ekintu kyokutoloka kirimu obulabe bungi osobola okifunamu oba okifiiriramu oba okifiirizibwamu biri ebintu bisatu okudduka ku ndagaano gye wasayininga osobola okifunamu okifiirizibwamu oba okukifiiramu those are the three options osobola okifunamu okifiirizibwamu oba okifiiramu kubanga mujjukire endagaano bwobanga ogenze ku ndagaano n'ogiddukako n'ogimenya nga tokoze kibiri birina kukolebwa mu ndagaano oba omenya etteeka guge mazima go ge mazima amazima ngaogera nti mazima mwegendereze nnyo okuva ku ndagaano ezo naye nga ministry ekwasaganya abakozi uganda human rights parliament n'akakiika kwasaganya abakozi mu uganda please bannayuganda abasukka mu 11 bali mu deportation centers babonaabona abamu batuuka n'okufiirayo abaana abobuwala n'abaana bobulenzi abaana babaleepinga abaana bakolanga obulogoyi bebalala tebafuna ddagala kampuni tezifaajo Echo chumu chitegele nga mchimanyi Ngeda kudamu kusinkana kukira kuna mkuna ku Resande mbumbuli mbulange mengo Renjo kuna vikako Yo program agira kuwa ansufu Nyo nyo nyo nyo nyo Ngeda basu msuli la familia mwita andiso kwevu za amagezi Kusande mbulange mengo Mkama makumi ya takumi na ampeda Tusinkane onakulala Nenga anjagado bate geza mbulame ganda wali Tusinkane kumulamu wanga tulu wanyiso mbulame wa fumu Mbamu ita yuse yutapasila mtanu wakarechezi Mbamu ita yuse yutapasila mtanu wakarechezi n'okuddamu okubebaza bannayuganda olw'omulimu gumwakola okusonda obuma bumwasonda okunzijjamu okukomera n'okusasula balooya na buli kimu mubalinyo mubalira eddala era kyemwantu mukukola ndimu kukikola ngezaako kikola kitukutuke kitambule yensonga lwaki nze nenkola ekintu ekyo nga saagala kumala mwaka nga sibabuulidde ki kyemwakola nakubebaza mwebalinyo mubalira eddala onaye mwajja mukama baddizeewo temujjanga okwo naye mbasabye tusigaze oluganda okweruŋŋaana si gwe mulamwa ekisinga obukulu kulongoosa linnya lya muntu oba kwogera nsonga ntuufu ne zivaawo nkimanyi ffena tuli bantu tukola ensobi ensobi zibeerawo naye ng'ate ebintu byina nga birina okubeera birina okutambula kulwa katonda n'ensi yange mukama bakulembera kumira mpeera naye nsuubira mwandibadde musabira ewaka mutambule ne masiki zammwe nabagambye ebirwadde biri mu kampala bingi nnyo ebyefaananyirizaako ekirwadde ekyo naye nga bigenderere yandisigadde eka nosaba osinga ebyokuza abaana ku masomero mujja bitegeera naye nga mubyegendereze nnyo n'abalina bizinesi mwegendereze nnyo n'abagagga mwegendereze nnyo mukama akumi natakumira mpeera tusisinkane ku lunaku lwessande ekiro ekirungi omwaka omupya omulungi omuteramu essaala nange kuba tebatudde nkiddamu munteeremu essaala nange nsobole okuba nga mbeerakuba bano abasajja tebatudde kyokyo nkibagamba mukitegedde bulungi so njala mukama ah, akume mukulembeza flood chakula njisentamu family ye nabakulembeza banupo bachali mwempeke emera wepona bwe munda Uganda yina joli mukama akunkumire akwecho singo okwagala mwenna mbagala nnyo sina gwe nsosola mbagala nnyo wakubadde tufuna tufuna obukyankala nobo okwe okwevuma ebibira bibira obibya buli tusobola okutegeeragana ne on point tusigala tuli na Uganda nga tugoberera ekikula kimu nti we are the next generation we must fight for our freedom we must protect each other and we must we must forgive and forget about our past or our misunderstanding may god bless uganda and stay blessed Mwenara.